moyibi eh, nzambe kofi yo awa kofi yo awa okovivre kofi na mabele oyo liboso ya rena moto ekopela diaspora nyonso oyo bozolanda ngai ndeko na bino mboka bato bazokufa mboka eza okipe kofi yo oye kosakana na biso oye kohumilie biso oye kohumilie bakoko na biso kofi okovivre Tata Nzambe na beleli yo na liboso na biso mosusu azali te tata nzambe volote na yo esalema na ye lisusu na france na ye liboso ya arena kofi okovivre kofi okomona okokoma indikape famille na yo ekopanjana irresponsable malédiction ekolanda famille na yo ti na quatrième génération yo wera yo jibe yo fali yo tiala mwana malédiction ya ba makila tu ya ba innocent ekolanda bino na 4e generation na ba faux politiciens oyo oh, bondimi bolia na ba rwandais oyo oh, bondimi bokabola pouvoir na ba rwandais bokovivre bokovivre puissance ya nzambe soki ngai nakutanaka na nzambe oyo asalaki mabele wana kofi okovivre okovivre puissance ya nzambe kofi boyebaki ngai bien te boyebaki ngai bien te Namona ye awa na kati ya reve awa nde porte porte oyo ekoma ebale kongolo ya koyawa ya buzoba kongolo ya bacon kongolo ya bacriminel oyo babotama baya kotika bato lokola kofi na mokili bokovivre biso nabeleli tata nzambe mosusu azali te il ya un seul dieu dieu tout puissant Tata Nzambe apambola mboka wana. Peuple Zaïrois boza peuple ya malédiction te. Bino moko moto bokoti na kati ya malédiction. Peuple Zaïrois boza na kati ya esclavage te. Bino moko bonimi esclavage. C'est le moment ou jamais bozwa délivrance. Peuple ife bozwa délivrance. Bofungola misu boyoka parole ya Nzambe à travers moumbu na ye boketi wayo bolongwa na nsima miziki ya salite miziki ekobo kofi Mbongo oliaki epa Kaneme na Felix otondi te eh, awa eloko ete bimeuble to ekolala moto ekopela bana kini moto ekopela soki omoni ngai nabimi na elongo na ya eli bolombo nabimi eh? nabimi eh? nabimi na ye na drapeau unité eh? Eh? na drapeau ya unité hein? Hein? kofira yango oyo ndenge na ye awa drapeau oyo oyo loboko ya lumbumba ya, ya kimbangu oyo akombaka papa kimbangu makila ya bakoko na ngai likolo okomona kofi oza humilie nyama un imbécile comme toi kofi Malionette elongi mabe salite tala ndenge okomi oki mboko okomi okai mboko ntaba ya mbandaka na besenge kote ya kote ya mami dangele na veni ruki kote ya bayaloka sokoko tala ndenge okomi elongi mabe okomona yo na barwandais waya waya mbele wana waya mbele wana aleki batali bana mosika ok bandeko bolanda message ya makasi ezali nanu dabord bokoto bokoto bokoto bokoto les regrets bandeko na ngai lokuna nezonga epa nzambe parceke bitumba oyo tozokuna elongo na bandeko eza bituma nzambe do mabele eh, do mabele mabele ezali sacré do mabele ezali sacré na vie na biso do bokeci wa ya motango nayebisaka bino ke basali bazali mpe baponami basali amen badetation na bango elobeli nga mpe eloko moko te eh, po echange nga mpe na rien donc ekale nga mpe na rien ndenge eza lokumu nano ezonga epa tata nzambe nzambe oyo apesaki biso mabele wana na nkombo ya dieu tout puissant le créateur d'univers na nkombo ya seigneur jésus christ na nkombo ya papa kimbangu oyo amonaki mpasi na prison 30 a likolo ya mboka wana na nkombo ya ba ya ba floribert chebe ya ba armand tungulu ba Patrice Emery Lumbumba, ba Cedric Nyanza, ba Rosi Mukeli Tshimanga, Alain Moloto, bakoko na ngai nyonso oyo babundaka mpo na mboka wana. Bakoko na ngai batikela ngai heritage ya mabele, me lelo nakondima te ke nazala esclave na zoba moko bolokola Felix Tshilolo pouvoir sans pouvoir illettré Tourik Felix zoba zoba ozwi mboka na biso okabi yango Felix nazoyebisa na komba 15 million de mort ngai nakokata kingo na yo nakoboma yo Felix Tshilolo nakoboma yo Kanambe donc place oyo Nzambe akende kotia nga wana Nzambe amatisi nga lisusu na trône peuple zaïrois na remercie ba diaspora partout na Europe surtout ba diaspora ya France na bana Congo Brazzaville mm, vraiment mm, mm. na remercier bana Belgique partout na ba Londres Europe Asie Amérique Afrique na remercier bandeko na ngai na Kinshasa ndi mingi eh, mutu na ngai Martin Fayou Madidi merci beaucoup on est ensemble na bituma mabele na remercier Alain Bolodjwa na remercier trop na ba bango tu babakefa bonuma naza mpena koloba mingi lelo te lelo ezaka nalakisa bato ke le 19 juin na remercie mpe maître avocat Tamba. ya france pape euh, michel tamba, tamba. Mm. merci beaucoup vraiment mm. obundaki makasi mm. nga mona alandaki yo na conférence video mm. yoke zaiwa moko mm. be congolais moko ba ba se ba ba mazerati ba se ba zoro bilele ba jemi to ba mama en tout cas ba mama tout ya France merci beaucoup na mosala bosala na bandeko na ngai tout ba bandaki kotala ngai wana vraiment bolembaki ngai te bandeko na ngai toza na bitumba félix etilola zoya wa le 18 biso na conference toza le 19 na 12 heures na union européenne hmm. tosaki bato tu baya koyoka message ya calme hmm. na explike bino ntina nini hmm. bakangaki nga ntina nini baelevaki ngai bakangaki ngai mpo na mabele na biso donc nazo gene communauté internationale azo gene makambo ebele oyo biso tu tozo gene nabi ngai moko te me namoni mpo dombo abengai ngai mingi do yango na bandeko na ngai boye tolobi boye félix etilo lazwa le 18 biso le 19 toa na conférence de presse après makambo oyo ekoleka kuna mpo na unité ya combat Bomoko ya bitumba oyo oyo tomoni pasi na ngo na niveau ya Europe malionette moko muasi ya kanambe illettre bourrique aya kosakana na biso yango tolobi na bino ke rendez-vous rendez-vous rendez-vous le 19 le 19 donc juin mm. bazali koloba na ngai lelo kaka wana pema mm. jusqu'à le 19 na conférence de presse Ouais, toke palais, topema maintenant, totika Boketshu na bakoko na bana et tout ça, donc voilà. Ingeta, ingeta, ingeta, donc voilà, ingeta, merci, ouais, ciao.